aziz gruppadoshlar mana aka akamizning jentrasiga bugun qop qora qilib mana bunaqa orqa tomoniga bir yuz yigirma foizli amerikanka tonirovkalar urib berishdi ustalarimiz gul ajoyib ustalarimiz mana bu ichki tomonda mana ko'rinishi mana chiroyli qilib master klass degan e, brendni pardasidan yuz foiz degan pardasidan o'rnatib berdik e, mashinaga yana avtolaminani tiklash ishlari olib borilyapti chiroyli qilib mana oyoq tegadigan chizilib qoladigan joylari zayishlar qilinishi kerak manaki tonirovkalar o'rnatilib laminatlar qilinib bu yoqda monitorlar o'rnatilgan videoregistratorlar установка qilish jarayoni ketyapti kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa marhamat bizga murojaat qilsangiz mumkin